Wyt ti rhwng 16 a 24 oed ac eisiau rhoi hobi dy yrfa? Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Er gweithio i radd dosbarth cyntaf mewn perianeg gyfrifiadurol, cafodd Curtis drafferth dod o hyd i swydd barhaol, ond newidiodd pethau a roedd iddo wneud cais am gyfle gyda twf swyddi Cymru. Diolch i'w waith caled a'i agwedd broffesiynol, cafodd gynnig swydd fel technegydd tygau, a nawr mae ganddo yrfa ddisglair o'i flaen. Os yw ti eisiau helpu gael gyrfa, chwilio am Twf Swyddi Cymru.